皆さんなんで虫ぼっこ今日カラピがいるから何もしてなかったじゃん今今日ハグの日なのに誰もハグしてくんないじゃん無理だよななんでさっきクラピハグ求めてきたじゃん無理のなんで なんでちょっとこの首枕に制御されてるからってハグしてなんでよしよし、うん、なんでこれは家でやるものだよ宿題をここあなたさっきやってたでしょ私今忙しいの返して <laughs> もうシーンがない知らないうるさいね料理が ほら見て今